sommer so begin met 'n stelling ehm uh, wat ek sommer so op my Twitter uh plasing gesit het vandag. Jesus is God's will embodied and God's will simplified. God se wil het so kompleks geword dat meeste mense sê my kop is te mekaar. Ek sukkel om te verstaan. Uh en ek dink ek wil dit graag toeskryf uh en dis ons eerste belangrike tree vanaand aan twee populêre gehalveerde waarhede waarmee kom ek sê maar ek groot geword het, dalk jy ook en wat vir baie jare gehandhaaf is. En ons het nie eintlik daaroor gedink nie, dit was nie nodig nie want ons was 'n rustige wêreld. Ou dominee, ou pastoor het dit gesê en dit het reg geklink. Niemand het daaroor gedink nie. Ons het lui geraak om te dink oor God se wil en strepies en sovoorts. Dit was nie nodig nie. En nou ewe skielik dat die dood so verskriklik populêr is sedert COVID met ons is en chaos en al daardie dinge kry ek uit alle hoeke uit dieselfde tipe opmerkings. 1. Help ons, ons weet nie om antwoorde te gee nie. En ek hoor om elke hoek en draai dat mense hulle geloof verloor, dat hulle kwaad is vir God, dat hulle radeloos, redeloos is en verwytend. Maar ons het dan groot geword dat God in beheer is. Nou hoekom het toe ons gebid het is uh, my familie dood ensovoorts. Daardie soort vrae, selfs woede teenoor God omdat die populêre waarhede waarmee Stefan in elk geval groot geword het net nie meer uh dit maak nie. It can't break it and it can't break it. In die eerste gehalveerde waarheid of as jy wil halwe waarheid. Daar sit stukke waarheid hierin, maar dis net die helfte. Die eerste gehalveerde waarheid waarmee ek groot geword het en wat ek dikwels nog hoor in my dag en as jy dit glo, moenie sleg voel nie. Mag ek net weer sê, jy en ek het dalk so groot geword, maar ons hoef nie so oud te word nie. Daar is geen rede hoekom ek nie my kop kan skuif nie. Al is daar soos wat ons nou die aand vir mekaar gesê het, powerful mental maps wat keer. Ehm um, kan ons nie die Heilige Gees keer om ons in die volle waarheid te lei nie, in die volle waarheid. En hier's die gehalveerde waarheid. Al God se planne is in onbreekbare sement in konkreet gegiet. Nou die probleem hiermee is dit werk. Dit klink 'n fantastiese stelling, jy weet, alles is in God se hand. God is in beheer. Dit werk, dit loop so stroop hierdie stelling totdat die lewe verander in 'n regverdige, rustige samelewing. Ehm um, is niemand gepla oor so 'n stelling nie. Maar as dood te populêr raak, as misdaad hijacks 'n wêreld wat buite beheer is, te populêr raak, dan is hierdie stelling se rakleeftyd op hande. Um COVID, rampe en krisisse maak dit onhoudbaar. Dit beteken as hierdie stelling waar is, ek sê dis 'n gehalveerde stelling. Dit is sodat God planne het, sy planne om ons te red is ewig vas. Ek sê um sommige van God se planne is nie in sement gegiet nie. As God se plan sê nou maar oor my sterfdatum 2020 uh in sement gegiet is, dan is hy 'n slagoffer van sy eie planne. Dan is hy so Zeus, dan sê hy ek is jammer, julle kan maar bid, maar die wind waai suid. Julle wil hê dit moet noord draai, dit gaan nie. Ek het my plan gemaak. Too bad, so sad. Dan is gebed nutteloos. Dan is alles vooruit bepaal. Dan is jy en ek robotte met ingeboude mikroskyfies wat ons hele lewe vooruit geprogrammeer het. Dan is jy en ek die resultaat van 'n vooraf opgeneemde hemelse video wat nou in die hemel afspeel waaraan niemand niks kan doen nie, God in pleis. En dis nie waar nie, tensy ons aan 'n Zeus-agtige god dink. Zeus, die hoofgod van die Grieke en die Romeine, was so 'n tipe god. En baie van die gode teen wie mense beklei, en Baie mense wat vandag kwaad is vir God, sit met so godsbeeld in hulle koppe. Dis 'n gehalveerde waarheid want ons het hierdie eenstelling geglo. Jy weet alles is in God se hand. Ons lewensdaal. Al is daar nie eers 5 tekste in die hele Bybel wat dit sê nie en die tekste wat dit sê, kan ons nog anderster uitlê soos ek jou al gewys het. Um glo mense dit en ek dink is bietjie riskant om op 5 gehalveerde waarhede jou lewe jou hoop en nou jou gebrek aan hoop te bou. En as jy die mekaar is, is omdat hierdie goeders diep in jou ingeprent is en jy die ander 50% moet hoor. Die ergste van so 'n idee dat as jou streepie getrek is, is hy getrek. Ek sê weer, dit werk in 'n goeie wêreld waar jy op natuurlike maniere sterf. Maar as jy aan COVID doodgaan, as jy in 'n motorkaping sterf, as jy in 'n karongeluk sterf, dan uh, as dit waar sou wees dat alles in sement gegiet is, dan beteken dit God moes sonde beplan om jou dood te kry. En dis 'n verskriklike ding. Dan is dit nie waar dat God net lig en lewe en genade is nie. Dan moet daar 'n donker kant aan God wees. Jy moet hieroor gaan dink. Jy moet mooi gaan dink. As dit waar is dat alles in sement gegiet is en wat moet gebeur sal gebeur, dan is God dan het hy vir ons net die helfte van die waarheid in sy woord geopenbaar. Dan het God 'n baie donker kant. Ekskuus as ek dit so hard moet vertel en so grafies moet sê. Maar as dit waar is dat God besluit het jy moet Dinsdagmiddag kwart oor 3 sterwe en daar's geen ander manier nie dat hy iemand moet reël om oor 'n stopstraat te ry om jou dood te ry sodat hy jou by hom kan kry, dan is dit nie meer 'n God van liefde nie. En as mense dan en ek het 'n paar mense gehad wat vir my sê Jober, teen wil en dank hou ons vas dat ons streepie getrek is. Dan sê ek weer, jy kan dit vashou totdat onnatuurlike dinge jou oorkom. Dan word dan is jy besig om God eintlik te beskuldig. U het gereël dat 'n moord op my gepleeg word. U het gereël dat 'n motor my moet doodry. Dan is dit nie meer 'n God van liefde nie. Dan is dit Zeus wat sê, ek het die planne gemaak, meneer en mevrou, jy's uitgelewer dan is God die slagoffer van sy planne. God het planne. Sy plan om te red staan vas. Maar God het nie donker te hom nie. Dis die eerste waarheid wat net die helfte van vertel is. Wat nou 'n bietjie skiets vir die Nederlandse woord backfire op baie mense. Gehalveerde waarheid nommer 2 wat um, ons ook nou bietjie in die steek laat. Dit is wat ek wil noem die foutiewe diep ingeburgerde idee om God se wil en die lewe en die dood vanuit my perspektief te verklaar. Kom ek verduidelik wat ek bedoel. Die Bybel werk met God se wil en toe kom mense en sê God het 'n wonderlike plan vir jou lewe. Toe vat hulle die waarheid en verander dit dat dit oor my gaan. So God is met eens die planmaker wat vir 8 miljard mense planne moet uitdink. En kan jy dink die katastrofiese gevolge as een persoon van die plan afwyk, moet 8 biljoen biljoen biljoen biljoen ad infinitum kompleksiteite aangepas word. Want God het verander van God het een wil na God die groot planmaker vir my. God het 'n groter plan vir my lewe sê baie mense. Asof dit beteken daar is een van ander sinne sterre plan wat hy vir my uitgewerk het en ek moet dit nou net go figure. So God het 'n planmaker geword, 'n persoonlike geloofafrigter geword. My persoonlike God, hy is dit, hoor my nie verkeerd nie, maar ek praat nou oor sy planne. En ehm um, plek sat ons vir mense van die begin af reg geleer het. God het een wil, een plan en jy val met jou hele lewe by sy een plan in en modelleer jou lewe, jou keuses, jou beroep, waar jy bly, met wie jy trou op sy een wil het ons nou nee nee God het 'n plan vir jou lewe. En mense wat so dink, dit werk totdat die wiele afval. Dit werk as alles reg gaan, nee maar God het beplan ek moet beroep A doen. En ewe skielik verloor ek my werk en sê ek Here, maar dit was dan nie plan. Dan verwyd ek God. Solank soos wat jy met hierdie twee gehalveerde waarhede leef, gaan jy nooit gelukkig genoeg en tevrede genoeg met God wees dat jy gaan aanhou glo in hom nie. Kan ek dit weer sê? Solank soos wat jy dink God het alles in sement gegiet sodat jy nie daaroor hoef te dink nie, is dit oukei. Okay. Slekker om te weet ek hoef nie te dink nie God het 'n plan totdat 'n geliefde van jou in 'n hijack sterf, totdat 'n geliefde aan COVID sterf, totdat jy in 'n karongeluk is, dan sê jy, Here, dis daarom 'n lelike plan wat U met my lewe gemaak het. So God het 'n plan. Ons kom nou daarby maar dan moet jy die volle plan verstaan, nie net jou gehalveerde plan nie. Dit is hoekom jou kop te mekaar is. Omdat jy werk met 'n gehalveerde plan en wat jy hier hoor in die Bybelskool bots dalk daarmee. Tweedens, hierdie gehalveerde plan om alles vanuit jou wêreld te verstaan. En dit het gemaak dat die kerk al gaande in hierdie slaghuister getrap het deur die eeue. En dat baie dominees, pastore, priesters, skrywers, teoloë begin het om vir elke afsonderlike dood wat buiten buitengewoon is, 'n verklaring te moet bied. Ek bedoel, niemand het my nog ooit gevra verklaar 'n natuurlike dood nie. Soos ek gesê het, toe my oupa Groetjie op 96 of wat dood is, het niemand gevra verklaar dit vir ons nie. Maar wanneer 'n kind in 'n karongeluk sterf, wanneer 'n geliefde aan COVID sterf, dan moet almal weet hoekom het dit gebeur. En dan trap ons as geestelike leiers pens en pootjies in die ding, dan probeer ons God se verleentheid red. Um ons probeer om die verleentheid uitspaar. Ons dink ons moet hom verdedig. Pleks dat ons die evangelie verkondig. Jy moet mooi die verskil hoor. Ek is nie geroep om in die eerste plek mense se situasie te verklaar nie. Ek is geroep om die evangelie in mense se situasie in te bring. Wanneer jy voor 'n oop graf staan, moet ek die evangelie daar aanbied. Wanneer jy 'n uh, normale lewe leef, moet ek die evangelie daar aanbied. Jy en ek word geroep om na Christus toe te lewe, nie om Christus uh, te probeer verklaar in elke dood en in elke situasie nie. Ons het hierdie ons het hierdie persoonlike God gevat en ons het hom in ons lewe ingedruk. Ehm um, hoe sê ons altyd ek het God in my lewe ingenooi? Nee, 'n duisendmal nee. Die Bybel sê God nooi jou in sy wêreld in. Hy nooi jou in sy verhaal in. Kop skuif. Goed, hierdie twee gehalveerde waarhede. Nou die evangelie wat ons verkondig en dit sluit by God se wil aan. God se wil is die los van die evangelie nie. Ons het dit losgemaak. Onthou jy nou die aand het ons vir mekaar gesê meeste mense kan oor God se wil praat sonder om oor Christus te praat. Um dis God se wil dat ek sê nou maar in dorp A of in stad B of in land A bly. God het gewys ons moet immigreer of ons moet hier bly. Maar vra ek en wat van Christus? Dan weet hulle nie wat ek vra nie. Nee nee, God het vir my gewys ek moet met persoon A trou. Dan vra ek en wat van Christus? Nou wat bedoel jy? Nee, God het vir my gewys ek moet 'n ingenieur word of God het vir my hierdie teks gegee. Dan vra ek en wat van Christus? Want ons het God se wil losgemaak van die evangelie. Dit gaan oor my, and it's not about me dit gaan oor God die evangelie wat ons verkondig ook wanneer ons oor God se wil en oor streepies praat is die volgende 1 Christus is God se wil o dit vereenvoudig alles totdat jy dit glo is dit ingewikkeld wat is God se wil vir my lewe moet ek daar bly wat wil hy hê maar die oomblik as ek glo dat God dit miljoenmal vereenvoudig onthou jy Johannes 6 Christus sê ek het nie gekom om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het en dit is die wil van hom wat my gestuur het dat ek vir elkeen wat in my glo die ewige lewe sal gee. Dit is God se een wil. Die hele Nuwe Testament gaan daaroor. Jy kry nie in die Nuwe Testament 'n teks wat praat oor streepies wat getrek is, oor my uur het aangebreek nie. En ehm, dit gaan oor Christus en dit moet ek verkondig wanneer mense sterwe, wanneer ons lewe, wanneer ons langs groenbeivelde loop. Tweedens, binne hierdie evangelie wat ons verkondig, ook wanneer dit oor God se wil gaan. Ons leef van ons sterf vir Christus. Nou jy verlede week, ehm um, Romeine 14 vers 7 tot 9. Derdens, eh uh, Filippense 1. Christus is ons lewe en die sterwe 'n wins. So as mense vir my sê, nee, ek glo my uur het aangebreek, dan sê ek, ek skuld jou die evangelie. Ek hoor jy sê dit, mag ek jou opgradeer na die evangelie toe? Nee, ek glo dit was my tyd, dan sê ek die Bybel, die Nuwe Testament praat nie so nie. Ek hoor jy sê dit, mag ek die evangelie met jou deel? Ook in pastoraat moet die evangelie ingebring word. Um, ons dink die evangelie word net van kansels af gepreek. Dis wanneer ek en jy met mekaar praat dat die evangelie gedeel word. Dis wanneer ons in pastorale situasies sit dat ons die evangelie, die wil van God moet bekend maak. Dis wanneer mense sulke dinge sê soos ag wat moet gebeur sal gebeur keiser rasera of soos iemand vir my sê ek glo as my uur daar is dit kom as ek ek skuld jou die evangelie ek is geroep om die evangelie te verkondig en die evangelie moet ook in gesprekke gehoor word die evangelie van Christus Romeine 8 niks kan ons skei van God se liefde in Christus nie en wat ons die eerste aand vir mekaar gesê het God het een wil en hy planne en hy pas sy planne aan by sy wil. God is nie wispelturig nie. Hy's nie Zeus nie. Hy maak nie nou so net nou so nie. Hy's ook nie 'n slagoffer van planne wat hy klaar gemaak het wat in konkreet gegiet is nie. Wanneer God byvoorbeeld onthou jy Hiskia, Jesaja 38, sy sterfdatum uitskuif, dan doen hy dit ooreenkomstig wie God is. Wanneer hy Nineve red, Jona nadat Jona aangekondig het net 40 dae en hulle lewens spaar, dan tree God volgens sy wese op. Dit is die evangelie wat ek moet verkondig. Nie getrekte streepies wat moet gebeur populêre kougom teologie nie. En ek het dit ook geglo, moenie sleg voel as jy dit glo nie. Ek glo dit ook en ek moet dit nog steeds uit my uitkry sodat ek die evangelie van Christus kan glo, sodat hierdie powerful mental maps wat kop van jou berg vol lê uitgeblok kan word. En daarom weer 'n keer die Nuwe Testament, soos wat daar staan, bied geen verklaringe in terme van ons streepies wat getrek was of ons tyd wat op is en toe die God ons kom haal nie, dan sit besig met individuele antwoorde. Nooit en nêrens nie word sulke verklaringe aangebied nie. En as jy en ek dit doen, is ons buite die bandwydte van die Nuwe Testament. Ek het nou nou verwys daarna. Iemand het vir my op plat weet. Jy kan maar sê jy ber, maar ek het so groot geword en ek glo dit. Dis jou reg. Jy kan glo wat jy wil. Maar as jy sê hierdie boek is God se woord en jy is ernstig, mag jy nie lui dink nie. Mag jy nie 'n lui manier hê om om te gaan met die Bybel nie. Ek weet dit maak alle kompleksiteit weg as jy sê God het 'n plan en wat moet gebeur sal gebeur totdat die papaja die waier tref. Totdat jy 'n geliefde verloor. Oor môre moet ek 'n geliefde vriend Dr. Jan Botma begrawe wat lankop vir ons eekerk geskryf het. Ek lees vandag die begrafnisbrief wat sy geliefde vrou geskryf het en ek sien die geloof wat daaruit straal. My ou vriend is dood aan COVID, man van die Here wat al sy lewe met die Here gewandel het as 'n predikant en 'n teoloog en ook 'n pastor. En ek het soveel troos daaraan dat hulle hoop nie lê sy streepie was getrek en sy uur het gekom nie. Want dit is buite die bandwyte van die Nuwe Testament. En ek wil weer sê, die feit dat hoe het iemand nou daai dag vir my gesê, hulle bedoel dit goed as hulle dit sê. Nou ja, dit is oukei. Okay. Maar sê dit sê dis reg nie. Die Bybel sê nie goeie bedoelings is reg nie. Die Bybel sê sê dit reg soos God dit sê. God sê Christus is sy wil. God werk nie met streepies en dit nie. Dis 'n misterie. Die Bybel werk nie met hipoteses nie. Iemand vra vir my maar, hm, as daar nou nie COVID was nie, sou dit en dat gebeur het. Ek weet nie, ek werk met die Bybel, ek werk met wat ek het. Die Bybel praat nie hipoteties nie. As God weet en kon God gekeer het. Dit is noodlottaal. Ek verkondig die evangelie. Ek spekuleer nie oor God nie. Ek's nie 'n geestelike spekulant nie. Daar is genoeg ouens wat dit doen in die omtrek. Daar's genoeg ouens in die kerk wat oor God spekuleer. Um um dit is um daai soort dinge wat ek nou gesê het, maar as God dan nou almagtig is kon hy dit gekeer het en God het vooruit geweet. Ek praat van geestelike spekulante. Ek is hier om die evangelie te verkondig. En ek is hier om te vertel wat Christus sê. En daarom askies hier en nou. Hier en nou sê die evangelie vir my, ek leef in Christus. God is goed. Ek verstaan nie altyd God se planne nie. Daar's misteries. Ek sou so graag wou gehad het al my vriende wat dood is en al my vriende en my familie moes bly lewe. Ek verstaan nie altyd nie, maar ek weet God is goed. Omstandighede diskwalifiseer nie God se goedheid nie, want ek ken God, ek glo die evangelie. Daarom vind ek rus en vrede in God. Wanneer ek langs groen weivelde loop, is hy my herder en wanneer ek deur 'n die diep donker dal stap, so ek kan die hede verstaan. Ek kan terugskouend vanuit die evangelie na my lewe kyk. Ek weet in siekte, in lewe en in dood is Christus my hoop en my verklaring. As ek terugkyk oor my lewe, dan sê ek Christus het my gered. Christus het my deurgehaal. Dit was nie in die eerste plek almal wat vir my gebid het wat my deurgehaal het nie. Prys die Here dat hulle dit gedoen het. Dis Christus, die hoorder van gebed. God, die genadige Here. So ek kyk my lewe, elke ding wat met my gebeur deur Christus. En ek kan vooruit kyk. Hoe kyk ek vorentoe? Hoe bid ek vir my vriende en my familie in hierdie gevaarlike wêreld. Ek bid saam met die Here Jesus in Markus 14, laat U wil geskied. Ek ken die breë trekke van God se wil soos dit geopenbaar is in die Bybel. Maar oor hoe dit uitspeel elke dag in my lewe, omdat ek net in dele ken, weet ek nie, maar ek weet een ding, Jesus sê vir my bid elke dag, laat U wil geskied, soos in die hemel, so op aarde. En ons het al daaroor gepraat, ons oor Openbaring gepraat het. As ek weet hoe gebeur God se wil in die hemel, dan bid ek dit hier op die aarde in. En ek bid bewaar ons van die bose. Bid dit elke dag van my lewe, elke dag, soos die Here Jesus my geleer het. Ek bid vorentoe, Here, bewaar my geliefdes, my vrou, my kinders, my vriende, ons eie kerk, ons land van die bose. Bewaar ons van die bose. Dis hoe ek vorentoe in God se wil lewe. Terugskouend hede en toekomstig. So ons sê vir mekaar, heel eerste, oppas vir die twee halwe waarhede wat ons baie van ons mee groot geword het. Hierdie gevaarlike halwe waarhede van al jou strepe is getrek, alles is is in sement gegiet. Daar is nie eers sulke tekste. Die tekste in die Bybel kan ons anderster uitlê en beter uitlê. En is baie keer in vertaal deur vertalers. Het ek nou die dag ook agtergekom toe iemand vir my so teks in Job 24 of waar aanstuur. Die vertalers sê dit gaan staan in 'n vertaal staan nie in die Hebreëus nie, toe ek gaan kyk. Maar kort en lank is ons is geroep om die evangelie te verkondig, Christus wat in alle omstandighede by my is. En dit verkondig ek en dit glo ek. En as ek by iemand se sterfbed staan, sê ek nie toe maar sy tyd was hier of haar tyd was daar nie. Dan sê ek vir hulle as hulle gelowig is, is niks kon daai persoon uit Christus se hande red nie. En as my vriende sterf, verkondig ek die evangelie. Christus het hulle met oop arms ingewag. Hy het hulle gevang. En daarom leef ek nou met 'n paar familiereëls. Net wel 'n paar huishoudelike reëls wat ek in die Bybel opgetel het, wie met jou deel. Ehm uh, ek het dit beskryf in 'n boek, uh jou lewe in God se wil. Jy kan daarin gaan kyk. Ek het al 'n Bybelskool of wat hieroor gehad. Daarom wil ek dit kortliks saamvat. Ek het vir myself net gewoonweg gevra wat sê die Nuwe Testament met name God se Nuwe Testament oor God se wil. Ek het net eenvoudig al die tekste gevat, al die Griekse woorde gevat wat met God se wil verband hou en dit net gaan kyk in my Griekse konkordansie. En ek het 'n paar hoofstroomlyne raak gelees en ek wil vir jou vyf familiereëls deel wat ek lees oor God se wil in die Nuwe Testament. Met ander woorde, hoe leef 'n Christen binne God se wil? God se wil is Jesus. Maar wat is die huisreëls? Soos enige familiereëls het, het God ook 'n paar huisreëls. Hier's nommer 1. Goed, dit nou spring ek myle verby. Kom ek probeer weer. Daar's hy. Nommer 1. Wees heilig. Dit is die wil van God. Sta net so 1 Tessalonisense 4 vers 2 en 3. Kom ek lees dit. Paulus is besig om oor die huwelik te praat en oor ehm um, reinheid in die huwelik en heilige huwelik. Dan sê hy, dit is die wil van God, vers 3, dat jy heilig moet lewe. So hier is die eerste familiereël. Nie wanneer jy in 'n krisis is, bid en vra wat God se wil nie. Weet jy wat God se wil? Dis 'n leefwyse. God is jou lewe lank by jou as jy in Christus glo al die dae en nou vra God van jou kant af Paulus stel die Levitikus kodes op, die heiligheidskodes van van die eerste 5 boeke van die Ou Testament. En Paulus sê dit is die wil van God. En hy praat oor die huwelik. En en nou moet jy mooi hoor, ek het nou nie so baie tyd nie, ons het nog so 10 minute oor. Um maar ek het groot geword omdat ons dit nie verstaan nie. Nou so wanneer jy nou so troubaar raak, dan begin jy nou bid. Here, sorg dat ek die regte man of die regte vrou kry. Maar die Nuwe Testament wanneer Paulus oor die huwelik praat, dan sê hy hier is die eerste vereiste: wees heilig. Nie bid vir die regte man of vrou nie. Dit doen jy tweedens. Nou nie hoor ek sê jy moet dit nie doen nie. Maar die oproep van die Nuwe Testament is: wees heilig. Wees 'n man en 'n vrou van karakter. Lewe 'n heilige huwelike lewe. En dan leef jy daai lewe in jou huwelik in in jou verhoudings in met God, met jou lewensmaats, met jou vriende en met vyande, maak nie saak nie, wees heilig. Wees 'n persoon van karakter, iemand van integriteit. Dis God se wil in Christus. Ek het dit nooit gehoor nie. Ook het gehoor ek moet heilig leef geen persoon wat ek ken, dalk het ek die eendag geslaap toe Dominee daaroor gepreek het, het my nog ooit dit met God se wil verbind nie. Maar dit staan in die Nuwe Testament hier op skrif. Dit is die eerste familiereël. Jy lewe in Christus en jy lewe in karakter. Jy vra nie net wanneer jy in 'n krisis is wat God se wil nie. God se wil is nie episodies nie, dit's 'n lewe. Jou testament leer dit ook, dis 'n pad. Jy moet mooi hoor, kan ek dit weer sê? Dit het my lewe verander toe ek dit verstaan het. God se wil is nie episodies nie. Dis nie wanneer daar 'n episode is, moet ek immigreer of nie, moet wie trou ek, wat sou beroep doen ek? Dan moet God nou antwoord gee in die dominee, in die pastoor, in die selgroep en almal moet bid nie. Nee nee, ek leef in God se wil. Dis 'n leefwyse. As iemand dis my vra as jy in God se wil, dan sê ek met alles in my leef ek heilig. Tweede familie reël. 1 Tessalonisense 5 vers 18. As dan letterlik in die Grieks, dit is die wil van God dat jy altyd in alle omstandighede dankbaar moet wees, bly moet wees. Um vers 16 en 18 trek hierdie twee terme so bymekaar. 1 Tessalonisense 5 wees altyd bly. Dis God se wil. En ek sê altyd as ek hierdie teks lees, niemand het nog ooit vir my kom aanspreek, Jobber, jy's baie kere buite God se wil, want ons sien te min vreugde in jou lewe nie. Uh dit is amper asof blydskap in die Here opsioneel is vir baie ouens. As jy na meeste Christene kyk, dan dink ek altyd aan C.S. Lewis wat gesê het meeste Christene weet net mooi genoeg van God om ongelukkig te wees. Val om hulle so verkeerd dink oor God se wil. Val as dinge sleg gaan, dan wonder hulle Here nou waar is hy? Wat moet ons nou sê? Plaks moet ons die evangelie verkondig en vir mense leer wees altyd bly. Paulus skryf sy grootste blydskapbrief waar hy 16 keer na blydskap verwys as ek reg onthou, die Filippense brief, as daar kettinge om sy hande is, sy in die tronk is. Hy sing sy mooiste lied in Handelinge 16 as hulle hom uitmekaar geslaan het, wees bly, dis die wil van God. Derde familiereël, doen goed 1 Petrus 2. Sjoe. Ek het gehoor en ek sê dit altyd moetswillig. 1 Petrus 2 vers 15 op my radaar kom. En hier staan dit ook verbatim dat dit die wil van God is. Ek het gehoor, eers almal moet nou opstaan vir die Here. Nie 'n probleem daarmee nie. Maar dis nie wat die Nuwe Testament leer nie. Die Nuwe Testament sê nie ons moet opstaan vir die Here in die eerste plek nie. Die Nuwe Testament sê wees doen goed. 1 Petrus 2 vers 15 Dit is die wil van God dat julle deur goed te doen 'n einde sal maak aan al die kwaad wat mense sonder onkunde ag sonder begrip uit onkunde praat. Doen goed. Doen goed. Dan verduidelik hy in vers 17: Julle moet alle mense respekteer. Julle moet medegelowiges lief hê, vrees God en eer die keiser. Hy sê vier dinge. Jy lewe moet respek. Jy lewe moet liefde teenoor medegelowiges. Jy vrees God, jy eer jou regerders En uh, dan as jy in God se wil, dan doen jy goed. So weer 'n keer, dit gaan oor 'n leefwyse. Nie episodies nie, 'n leefwyse. God verbind hom lewenslank aan jou, dit is sy wil. Hy gee vir jou nie net lewenslank lewe nie, hy gee vir jou ewige lewe. Christus sê niemand gaan jou uit my hand ruk nie. God sê, dit is my wil dat jy gered word. Nou glo jy en ek sal jou vashou. Nou moet jy my huisreël hou. Wees heilig. Tweedens, ehm um, wat het ons gesien? Wees altyd bly, wees altyd dankbaar. Derdens, doen goed. Gaan wees iemand wat elke dag goed doen. Moenie gedreig word nie, doen dit net. Weet jy hoe verander die wêreld? Weet jy hoe gebeur God se wil? Christene begin goed doen. Ehm um, hoekom verbaas dit ons nou en dan as ons hoor Christene het goed gedoen? Dis hoe ons moet lewe. Ek het al vertel van moeder Teresa daai opmerking van haar wat my weggeblaas het toe die Amerikaanse uh, een um, senator een keer by haar kom kuier het in Calcutta. En haar gesê hy kan haar help met Amerikaanse geld en fondse om suksesvol te wees. Toe sê sy my dear senator, God has not called me to be successful. He called me to be faithful. <laughs> doen goed. Hou aan om goed te doen. Dis die wil van God. Wat het jy vandag gedoen wat goed is, wat 'n seën is vir ander mense? Vierde familiereël. 1 Petrus 3 vers 17 vat lyding, vat teenstand. Petrus sê vers 17, as dit die wil van God is, weer 'n keer die wil van God dat jy moet ly wanneer jy goed doen, is dit beter so as om te ly wanneer jy kwaad doen. Hoekom is mense so verbaas? Ek onthou die skok wat ek by iemand een keer sien toe hulle vertel het hoe onregverdig dit is want 'n sendeling se kar is gesteel terwyl hy nie een township gewerk het. En ek sê, ken julle 1 Petrus 3? Ons is geroep om teenstand te vat. Ons is geroep om um, in 'n donker wêreld lig te wees en die donker hou nie van lig nie. So <laughs> ek onthou op 'n keer ehm um, was Irvin McManus, 'n Amerikaanse kerkleier hierso bekende ou En ons het saam geëet en hy het my gevra, "Hoekom lyk jy so af?" En ek het hom gesê, "Ehm, um, ek is pas by 'n sekere plek waar ek opgetree die vorige dag of iets. Uh, het iemand my Beelzebul genoem." En Irwin het my so gekyk en aanhou eet en daarna sê ek, "Did it bother you?" Ek sê, "Yes." Hy kyk my so hy sê, "Is this the first time you have been called the devil?" Ek sê, "Ja." Hy sê, "Jy ken mos die Bybel, jy's dan 'n professor in die Nuwe Testament." Ek sê, "Ja, ja." Hy sê wat het Jesus gesê elkeen wat God vrugtig wil lewe daar Markus 3 ook sal genoem word welsebel as hulle dit met Jesus gedoen het sal hulle dit met jou ook doen Hy sê is dit die eerste keer wat dit gebeur het met jou ek sê ja hy sê at least we can agree that you beginning to follow Jesus hm. met lyding vat in die laaste familiereël nommer 5 wees vrygewig Paulus vertel ek gaan nou nie die teks lees nie jy kan dit lees 2 Korintiërs 8 vers 1 tot 5. Wees vrygewig. Hy vertel van die Macedoniese Christene, die gemeentes van Filippi en Tesalonika. Daar ons is brandarm. En toe het hulle gesê hulle wil help om geld in te samel vir die gelowiges in Jerusalem. Paulus en man, julle is te arm. En hulle het aangedring, Paulus, ons wil help. En nou sê Paulus daar in vers 5, hulle het hulle eerste aan God gegee en toe aan ons. Dit is die wil van God vrygewigheid. Kerk het ek mee groot geword, ekskuus as ek dit sê, as die suiwigste plek wat ek ken. Mense het hulle ou klere vir die kerk gegee en hulle nuwe klere opgedra, second hands, tweede beste. Kerk se bydraes onder was onder druk. Ehm um, by baie plekke waar ek was. Nee, dit gaan nie oor die kerk se geld nie. Hierdie is nie 'n pleidooi vir die kerk gee nie. Jesus sê vrygewigheid is wie hy is 2 Korintiërs 8 vers 9. Christus was ryk en hy het homself arm gemaak. Dis God se wil dat ek in sy voetspore loop, dat ek saam met Jesus in waar's dit ehm um, Markus 12 nê. Nee? Ehm um, waar's die parallelle teks Lukas 20 daarvan dat die arm weduweeetjie daai laaste sente ingooi. En Markus 14 vers 2 verder daai daai vrou wat al die reukolie oor Jesus uitgooi en Barnabas daar in Handelinge 4, daar is dit vers 34 rond, wat al sy grond weggee. Dit is God se wil. So, hier is die familiereëls. Jy kan dit in 10 woorde saamvat. 1 Tessalonisense 4 vers 3: Wees heilig. 1 Tessalonisense 5 vers 18: Wees bly, wees dankbaar. Uh, 1 Petrus 2: Doen goed. 1 Petrus 3: Vat leiding in 2 Korintiërs 5 eh, wees vrygewig. So lyk 'n lewe in God se wil. Nie nog getroffe is my streepie getrek of nie, dis hoe ek lewe in God se wil. Hm. Is jou streepie getrek? Verkeerde vraag. As jy dink aan 'n Zeus-agtige God wat sementplanne het en mense se lewens in konkreet gooi, maar kan jy dit glo? As jy nie noodlot glo, kan jy dit glo? as jy in die God van die Bybel dink, o hy het 'n plan, dis Christus. Sy planne sal hy deurvoer. Hy is nie skaakmat deur sonde nie. Dit bly 'n misterie. God sal sy plan deurvoer en daarom het hy 'n nuwe plan in Christus gemaak. Toe ek hom nou nie kon kies nie, toe ek dood was aan my sonde, het hy my kom haal. Hy het uitgereik na my en dis die misterie. Hy red my. En uh daarom is ek ook aanspreeklik om te bly glo. God se plan is dat niks in hierdie lewe my van hom kan skei nie. Dit sal nie verander nie. Wanneer die dood my kom haal en ek hoef nie te spekuleer oor was dit my tyd of nie want die Nuwe Testament doen nie, ek verkondig die evangelie en ek glo die evangelie dat hoe ek ook al sterf, ek sterf in Christus se arms in sy wil en sy wil is dat ek by hom sal wees. So nie dood of lewe kan my van hom skei nie. As ek lewe, leef ek vir die Here. En as ek sterwe, sterf ek tot eer van die Here. Wat 'n evangelie. Christus is my lewe. <laughs> gaan nie oor streepies nie, dit gaan oor Christus. Hy, soos ons heel in die begin vir mekaar gesê het, is die beliggaaming van God se wil en hy vereenvoudig God se wil. Ek bid dat baie lig aangegaan het. As dit so is, dan het die evangelie gewen, is nie hierdie ou nie. As dit nog steeds donker is, steef van sy skuld. Kom ons bid saam en dan net 'n afkondiging. Dankie Here dat ons vanaand um, in U wil en in U woord kan wandel. Lei ons in die volle waarheid, Here, die waarheid wat deur die Heilige Gees in Christus in ons bekend gemaak is. Dankie dat U God se wil is. Amen.